आऊंगा एक दिन मैं घर लौट के जिंदा यहाँ तिरंगे में लिपट के आऊंगा एक दिन मैं घर लौट के जिंदा यहाँ तिरंगे में लिपट के जय नमस्ते आवाम करो हिंदुस्तान की फौज को सलाम वो अपने देश की शान जो रोका हमें बनने से किसी के गुलाम वंदे मातरम जनगण मन तन मन में बसना चाहिए नस नस में बहना चाहिए देश प्रेम उन्नीस सौ बयालीस में हुआ था शुभारंभ नेताजी के नेतृत्व में कृतज्ञ हूँ उन सभी को जो लड़ते हैं सरहद पे रोज रात सब सोरे शान से क्योंकि कड़े है बॉर्डर पे फौजी सीना तान के चौबीस घंटे हर हालात में पर हम यहाँ करते हैं लड़ाई बोल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फौज में सभी भाई भाई न कोई रिजर्वेशन डिस्क्रिमिनेशन न कास्ट एंड रिलीजियन आंखों में पानी जवान की कुर्बानी वतन के रखवाले मौत से डरते नहीं पर मरने के लिए ही जीते हैं सहते हैं सब कुछ पर कहते कुछ नहीं आंखों में नींद पर सोना नहीं दिल में याद पिघलना नहीं मौत सामने डरना नहीं करना है लड़ना है वरना ये करेंगे काबू करेंगे काबू आऊँगा एक दिन मैं घर लौट के जिंदा या तिरंगे में लिपट के दुनिया में सबसे बेहतरीन हिंद फौज 1971 में तिरानबे हजार दुश्मनों को मजबूर किए थे गुडने पिटेक के आत्मसमर्पण करने से ये हिंद का सेना न हल्क में लेना बैटल ऑफ लॉन्गे वाले में 120 लोग काफी थे हजारों दुश्मनों को हराने में तरीके से आए तो दिया जवाब घाजी से पैरामिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक से कामयाब रहा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन राहत में सबसे ऊंच भूमि में लड़ते जहां आम इंसान सांस नहीं ले पाते हमको छेड़े तो किसी को नहीं छोड़ते पर बेवजह हमला नहीं करते ऊंचाई या गहराई कहीं भी कभी भी नहीं हटा पीछे हमारे कदम दृढ़ संकल्प से ही आगे बढ़े हम वतन की कसम वतन की कसम आऊंगा एक दिन मैं घर लौट के जिंदा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा एक दिन मैं मैं घर लौट के जिंदाया तिरंगे में लिपट के